So, saya penasaran sekali ini juga di part kedua, apakah yang dibahas bahasa mana-mana saja? Jom kita layan videonya. Nah, di sini daripada Seismic TV, jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya. Terima kasih. Langsung saja kita play videonya. Let's go. Hai guys. Oke okay. korang, kalau hari tu korang dah tengok belajar dialek part 1 dan kali ni saya bersama dengan kawan-kawan saya nak ajar korang dialek part 2 pula. Dan saya Ahmad Nasir daripada Jitra Kedah. Amba Miro daripada Terengganu. Saya Juliana daripada Perak. Yaku Esther Zaino Mantadoku Keningau Sabah. <laughs> Sabah. Saya Farha berbangsa Johor. Wah, berbangsa Johor. Berbangsa <laughs> Johor. tak, orang orang kan panggil Johor kan bangsa Johor. So, represent Johor lah. Hidup JDT. Eh? Okey, caranya kita akan pick satu uh, word dalam ni. Okay. Lepas tu kita negeri masing-masing ni kita kena translatekan menjadi dialek kita lah. Okey. Ah, uh, aku dah boleh. <laughs> Bod, <laughs> Terlalu bodoh. <laughs> kita guna dialek kita dari tu untuk uh, ayat. satu ayat. Okey, kalau korang dah ready dan korang penonton kat rumah pun dah ready, jom kita mulakan. Jom. Haziq. Okey, perkataan dia menguap. Menguap ni kalau Johor dia panggil sangap. What? Ha? Sangap. <laughs> Risau kadang-kadang eh. Sangap lah. Dia macam kalau korang menguap, dia macam... Oh, macam tu, sangap kan? Nah, ha, pernah dengar tak sangap? Sangap. Sangap lain? Eh, Lainlah kan, kan? Ayat, ayat, ha. ayat dia, ayat dia. Eh, uh, aku dah sangap lah. Aku dah tidur <laughs> dulu lah. Astagfirullahaladzim. Nguap. Nguap. Jangan jangan nguap luar hangat. Okey. Ah. Kalau perak dia dia menguap menguap aja. Ah, ha, dia sama dia tak ada bahasa perak dia tak ada lain. Ah. Saya pun rasa macam dengan jujur juga Aa. Ah. sebab kita macam kedah pelis macam lebih lebih kurang, lebih kurang. macam menguap yes. tu menguap lah. Kalau sabar itu apa? Kalau sabar dalam bahasa dusun Kowab. Kowab. Ah. Dia ada kowab. Kowab. Kowab. Gitu. Oh. Lagi sekali, lagi sekali, lagi sekali. Perangai. Bahasa dusun, perangai itu macam kowoyo-woyoon. Oh, ah. apa itu? Kowoyo-woyoon. Kowoyo-woyo. Kalau di sini tuh woyo-woyo. Woyo-woyo itu dangdut guys ya. kewoyo on dusun. oke perangai. Eh, awak tu kewoyo-woyoan lah. Eh, tak faham juga lah bahasa dia. Kalau biasa gaya gaya gaya ya. gaya Wih, nah, bikin panas juga gaya kau ini lain-lain gitu wow. <laughs> bikin panas gaya bikin panas kau. kau punya gaya bikin panas oh perangai kau oh. gitu oke okay. PL PL kami ah, gitu. PL Kau ni banyak PL lah ayat dia macam tu lah Macam kau ni banyak PL. hal lah Kau ni banyak perangai Eh awak banyak PL lah Tak payah macam tu Tak baik kan Perak <laughs> dia akan cakap perangai Hmm. Perangai betul lah Perangai kau lah Budak contoh nakal sangat orang kata ha. Buah kan ya. ah, So dia kata banyak akal kamu ni ah, ah gitu. Okay, banyak akal So perangai dia memang orang kata tak semenggah lah Tak elok <laughs> style. macam cemlang. Lah. Buat, buat, buat. Ha, eh, jahatnya nak ke. Yum yuk tengok anak-anak tu yang merayak ke hulu ke helo ke darat ke bawah tu dia kempik di kaki. Perangai. Perangai. Perangai. Perangai lain wujud dia. Perangai. Gaduh. ayat ayat. Perangai. Eh. Ayat dia pop. Cana bangai kau tu. Macam ah. banyak perangai lah kau ni. Kalau macam uh, belah ah, jitra. Jitra. Jitra. lah jitra. Jitra sangat. Ah, Perangai. Perangai lah. Perangai. Ah. Perangai. Perangai. Sebab tak, sebab belah kedah dia Perang. ada banyak dialek. Perangai. yang belah Perang. Perangai. Belah sungai petani. Belah bukit hitam tu uh, macam macam lain macam lain pula kalau macam sungai petani dia mu tu macam siam-siam petani sikit faham tak dia macam tu okay. tapi perangai. kalau macam bahasa saya dari kecil sampai ke sekarang ni kalau bila kita pun perangai perangai lah hanya buat perangai dengan aku nah hmm. Ah, Suka menangis, suka menangis. Ah, uh, tukar masa tengah. Okey. Eh, berahin nangi Ha? Berahin nangis. Ada dah. Macam ni? berahi Apa nangis. Berahin berahi Berahi. Berahi. Berahi. Berahi nangis. Berahi, nangis. Oh, wow. Berahi nangis. Cengeng bahasa Indonesia nya ya. Cengeng kan. Berahim nangis. Berahim nangis. Berahim nangis. Bukan berahi, berahi. Ber ya, anak itu cengeng lah. Berahim nangis. Okey, suka berahi. Lidah dia. Terengganu ni dia banyak sengau-sengau eh. Betul eh? Neng. Bunyi macam ah, ah, berdengung-dengung gitu. Nah, ada gom. Nangis. Nah, kalau macam aku ni, eh, Terengganu yang dia taklah pendalaman sangat. Kalau ada ada lagi dalam macam Kuala Berang tu. Lagi pekat lah. Ah, tu lagi pekat. Oh, okay. Aku pun tak faham. Aku dekat belah-belah Kemaman. So, kemamang. Uh, ah, nak nak kata pekat tu tak pekat sangat tapi kalau jumpa gu tu ada ah, kan cakap. Gu? Gu tu geng geng. Geng. Geng. Geng. Geng. Geng. geng geng tu bercakap. Uh, ah, ada akan bunyi. Suka teriak. teriak ada pun teriak teriak teriak teriak boleh teriak. Teriak. Saya rasa perak pun lebih kurang. Ah, kan. betul. Perak pun lebih eh, kurang. Eh, suka nangis. Teriak. Teriak. teriak Contoh ayat. Budak. Saya tak faham. Teriak betul lah mak dia tak bagi lollipop. Beza sangat lah teriak okay, kalau perak ah, lah, mungkin dia, di situ dia eh. ada dua. Satu teroyak. Okay. Teroyak. Lagi satu dia ah, teroyak. Ah, teroyak. Lagi satu dia ngobak. Teroyak ni selalunya macam baby. Ah, macam ah. apa, budak teroyak budak tu. Teroyak eh, nangis. teroyak budak so, tu. kalau ngobak Dah lama tak bagi susu je eh, kan. Menjerit lah. Ngobak. Hey. Gemuk nak ngobak oh. budak ni. Oh ah, gemuk oh, tu maknanya dia menjerit, suka. Ya? Suka nangis suka nangis yang menjerit-jerit. Ha, so okay. dia dua. Satu teroyak boleh, dua ngobak pun boleh. Macam mengamuk ha, lah. Ngamuk lah weh. Rebel lah rebel macam amat. Ah. Ah, yeah. Saya <laughs> Dia ada words yang macam suka menangis ke? cengeng, gembeng, kememing. Cengeng. Oh, macam tu. Oh, gembeng lah. Banyak. Tak ada. Eh, sama kayak di Indonesia ya. Kalau gembeng. tu macam. Eh, kamu tu gembeng banget sih. ya, bener sih. Kau ni sama sikit-sikit di Jawa kememing gitu. lah kau. Sikit-sikit nak nangis. Ah. Kau cop orang tua. Lah. Sikit nak nangis. Sikit nak nangis. Kememing tu. Ah, ah kememing baru tahu saya ah, guys. dia macam. Dia dah marah Tapi orang kalau cengeng sama gembeng itu ya. Di Jawa juga ada cengeng gitu. Kalau Sabah. Bugihan. Bugihan. Lugihan. Bugihan. Bugihan. Kopi lo Tanaku oi gitu. Oh, ah, maksudnya? Jadi kayak kayak Banjar ya bahasanya. Kenapa dia oi? Belakang jadi tuh. Oh itu dia macam bikin kasih sedap bahasa. Ah. Nah. Oh. <laughs> Gitu. Bunga bahasa. Sama. Bunga bahasa oi, gitu. Nah, Astaga. Aku rasa Johor je kot dia beli. Dedor kan? Dedor. Ah, ha, kalau orang Perak. Ha, sama. Ha, ah, set sikit, set sikit. Ah, yes. kalau nak orang Perak dia demam tu, nak sikit baru nak start tu. Meriang. Okay, dedor. Udah dedor badan dia. Ha, macam oh, cimbring. dedor. Kalau di Indonesia Jawa meriang. Dedah, macam Eh dedah lah Aku rasa macam badan aku dedah lah Aku tak lagi sekolah aku tak lagi kerja Macam The world about nak sakit ah, World about dapat oh. cakap putih Nanti kita cakap putih Dia macam baru Baru nak demam Baru nak lah. jadi lah Macam tu Pasal family saya Ada do Mak cik rasa cik macam nak demam lah mak Ha, ah, lagu tu je lah. Wah, senang. <laughs> Sama je. Aku, Esther. Oh, hari ni senang. <laughs> Itu je lah. Ha. Ah. Dialek dia. Saya tak tahu sebab saya kedah yang... Saya bukan betul-betul macam dekat... Extreme kedah. Yang yang ke dalam. Ke dalam. Saya yang dia keluar. Uh, universe. Oh, wow, kedah universe ha. kata dia. Jangan kedegak sangat lah. Demam kan panas, means dia macam kalau dusun lasu. Lu masuk kali, lu masuk. Kalau sakit, sumakit. Kalau sebab biasa mau demam juga, ah. mau demam. Eh, nak demang. Dem ha? Nak lemang. Nak demang. Nak demang. Nak demang, nak demang. Demang. Apa lemak demang? Demang, demang. Demang. Demang. Oh, ah, diganti ya NG biasa kan. Ah, ayat dia, ayat dia bukan nak demang saya ni. Hmm. Tapi tapi tapi ke bawah kebuah tu macam nak dah baik nak, lah. nak baik dah. Oh, kebuah. Eh, ya, nak demam eh. Nak, nak demam eh. Nak demam kebuah. Nak redor. Okey, lu masuk eh. Susah sangat eh. Kekasih, Kekasih. refer boyfriend girlfriend lah kan? Random yeah. kan? Aha. Dia perkataan dia endut. endut? <laughs> Apa tu? Dia, macam... Kau. Ah, dia macam, eh kau ada endut baru eh. Ah, eh, macam tu. Kau ada endut baru eh. Okey, okey, okey. Tapi lepas tu, macam korang nak pergi dating kan macam cakap eh berendut yang kata tadi. Berendut. Ya. Ah. <laughs> Kalau dalam kami punya bahasa kau pusan. Kau pusan. Kau pusan. Apa lagi gitu? Girlfriend Sumanda. Ah. Oh, susah lah. Oh, ada lagunya juga. Kalau boyfriend Tanak Wago. Tanak, tanak, Wago. Tanak wago. Tanak guagu. Tanak guagu. Bukan tanak. Gira lu. Tanak, tanak. Tanak. Tanak kan? Susah eh? Tanak gua. Uh, saya ingatkan Sumanda itu adalah eh, gadis Sabah. Sama lah juga. Uh, sama juga. Eh, macam kekasih pun Sumanda. Kekasih, itu girlfriend namanya. Ah, uh, girlfriend ya. Sumanda. Gadis Sabah, Sumanda juga. sebenarnya, kalau kamu ini? Sebenarnya kalau perempuan, Tan, perempuan, Tondo. Ah. Tondo kalau lelaki kusai. Kusai. kusai. Iya. <laughs> kalau kedah marka. Marka. Marka kalau bahasa lebih oh, romantis mata ayam. Mata ayam. Mata ayam. Oh, mata ayam. Lah kalau eh orang tua tua dulu mata ayam tau. Ha, nak pi jumpa mata ayam sat. Bukan orang panggil mata air ke? Eh, kedah ayam. Pero uh, eh, Pak Wu untuk boyfriend atau Mak Wu? itu je lah. Eh, oh, jenis. Oh, pakai power makwa. Oh, pernah saya tu bawa jemaah dulu, Pak Mak makwa. Ada cakap macam tu lah. Oh, lah. Ah, faham, faham, faham. <laughs> Berarti cuma aku yang dia lah dulu kan. Yes, macam, ah, jom lah. Eh, ni pak aku. Ah, eh, aku nak keluar makan dengan mak aku. Ah, macam tu lah. Eh, tapi satu lagi. Oh, macam tu. Thank berfikir. Mana ada dah. Balak tadi. rempit lah. Hello, ya, ya. Lah, rempit, rempit tu rempit lah guys. Itu kan dah air guys, terus Ni apa hal Mina seorang ni tercangak macam b****. Balak ke mana? Lah! Bahasa budak-budak, bahasa budak-budak sekolah saya. Ya ke? Ah, power balak. Ah, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, Terengganu, kasih, uh, kasih. Kasih. Kasih. kasih. kasih. Ah, kasih. kasih, kasih, ah. kasih. Kasihmu tuh. Oh, kasih mu gitu. ah. selimut. <laughs> Apa itu? Selimut tetangga. Eh, selimut tetangga. Nyanyi sikit. <laughs> itu lagu kita. Kan, selimut. Iya, selimut. Ya, Kalau Sabah, selimut kumut. Kumut. kumut. Comel <laughs> Selimut kumut. Kumut. kemut. Eh, Kalau bahasa Jawa kemul ya. Kumut. Ambil dulu tuh kumut sejuk kok. Ah. Kemul. Ambil dulu itu kemul sejuk loh. Johor dia panggil gebor. Gebor. Ah, dia tak ah. sama gebor. Gebor. Yeah. Walaupun aku macam tak guna sangat perkataan tu Tapi aku tahu tahulah gebor macam orang cakap Eh dah ramai-ramai ni datang nak tidur ni Nanti nenek cakap lah macam nenek ni kantuk kan macam Ambillah gebor tu selimut kan nanti besok pagi dah sejuk Sejuk semua merengkut-rengkut badan kau badan sejuk gitu oh, ya kan? <laughs> Perak lebih kurang? Ah, perak pun kita guna gebor juga Oh sama pakai ambil gebor dalam Kata dalam gobok Ha, pakai lah tidur malam. Bobo tu apa, Mat? Alamari. Ah, pandai. Ah, betul. <laughs> Kalau macam belah utara, uh, lebih kurang. Yes. Tapi dia tukar Q kat belakang. Gebak. Wah. Ah. Gebak. Mak gebak kat mana? Tahu ni sejuk ni hujan-hujan turun tak berhenti berhenti lagi ni. Ha, saya bayar ba ayak bah kemas saya habis rumah ayak kita hanyut. Ayak bah ayat bah. Membebel ke cakap lama tu? Banjir. Banjir. Banjir bah tu banjir. Macam tidak faham je apa cakap. Okey okey. Aku kena sibuk mati. Sejuk. Ah sejuk. sejuk. <laughs> Ah uh, Ganu. Terengganu uh, selimut. Uh, kain bo. Lebih kurang tak? Ha? Tambah kain. Kain, kain gebo. Kain gebo. Kain gebo. Oh, ah, berarti Gep. sama semua. Hampir sama ya. Yang gebor, gebor, terus kain gebor Terengganu juga seperti itu, ya kan? Tidak ada perubahan, ada perubahannya sih, tambah aja. Tak ada aja sini. Tapi sebut kain gebor lah. ah, ambil kain gebor, sejuk ketua kan? Ciketoh nih. Oh. Masa bergetar, eh bergetar. Sejuk ah. bergetar kan? Okay. Eh, bergetar. Sejuk bergetar lah. <laughs> Bergetar. Bergetar. Panjat. Aha. Panjat, panjat. Johor. Memang panjat Penek. je lah. Maksudnya Penek macam climbing ah, kan. Memanjat. Tak pernah dengar perkataan lain. Tak tahulah kalau Johorian yang tengok ni ada perkataan lain bolehlah ah, komen ke kan. Boleh beri cadangan kat bawah. <laughs> kalau Sabah, naik. Naik. Huh? Naik. <laughs> Naik bisa juga. Naik. Ah, naik. Betul. Eh, naik kan? Kopi naik tu pokok pinang tu nah. Si nenek mau makan tu pinang. Hmm. Kalau okey contoh naik kalau kita pakai uh, naik bas. Naik juga. Kabat, kagak. Huh? Huh? Akhirnya. Akhirnya. Ada umur saya. Kabat, ragah. Macam ragah pintu waktu kita kecil-kecil. Ah. Okay. Ha. Eh adik, turun jangan ragah pintu. Rosak pintu tu. Ragas. Rabat, rabat pun boleh rabat. pakai juga rabat. Perak okay. sama, sama dengan ah. kedah. Ha. Dia kerabat juga. Ha, udah lama jangan kerabat almari tu. Ha, kerabat. Panjat. Kerabat. Jangan. Kerabat, jangan kerabat. Stop, stop kerabat. Koma, janganlah koma kerabat almari tu. Roboh kan. Oh. Oh. Oh. Oh. Kabak. Kena pergi kabak. Kabak. Uh, eh, kabak bumbung. Panjat Panjat bumbung. Panjat bumbung. Oh. Oh, ah, kabak. Tapi bunyi kabak. dia laju kan? Kabak, kabak. Macam, kabak. macam shortcut saja kan kalau Terengganu. Kekasih, <laughs> kasih. Shortcut. Kasih, kasih. Sikat-sikat je. Bahasa selalu orang cakap kuyuk. Ah, udah bahasa kuyuk kau mah. Lencun. Saya eh, tak faham dia lencun apa. Kebanyakan Johorian dia akan cakap lencun lah. Betul-betul pure Johor dia panggil lokos. Lokos. Ha, so macam aku sendiri pun tak okay, pernah Okay guys, lencun ni apa guys? Cuba komen kat bawah saya tak faham. <laughs> Betul lah tak faham juga saya ni. Apa perkataan tu tapi disebabkan macam aku cari selangan-selangan Johor ni beberapa perkataan yang aku jumpa tu macam antara lencun tu lokos lah tapi selalunya kita okay. orang kalau dah biasa memang pakai lencun je Johor ah. lencun basah noyopos ha? macam noyopos noyopos macam monopos <laughs> tapi kalau kalau yang macam bahasa biasa selalu guna basah basah lah saja macam i basah oh, saya kena hujan saya sama saya tim dengan Perak kuyuk <laughs> Mat. Oh, basah kuyup lencun itu mungkin basah kuyup. Eh, tak enggak ngerti. Coba komen guys. Oh yang angkat baju tu. Dah oh, hujan kan? lencun dah ni. Oh, nanti baju basah kuyup habis bajuku. Ah, basah kuyup. Ini mak saya. <laughs> In character lencun dalam tengah ini uh, ah, basah jeruk. Oh. Basah jeruk. Basah jeruk. Basah jeruk. Basah. Basah basah sangat-sangat. Jeruk, lah. jeruk. Jeruk. Basah jeruk, basah jeruk. Kalau jeruk kan dia duduk dalam air. Perumpah. <laughs> Oh. oh. Okey, jeruk. Oh, basah dalam semua ya. Okey, okey, okey. Faham, faham, faham, faham. Bukan je. Ayat dia, eh, mau gimana basah jeruk eh? Main hujang kan? Eh? Ah, main hujang. Ah. Main hujang. Oh, main Bahasa dia main hujang. <laughs> Oke okay guys, ya cukup sekian saja video kali ini karena memang panjang banget jadi di sini 28 menit 51 ya setengah jaman lah kalau kita lanjut semua. Maka video ini tak akan habis-habis lah kan. Uh, kasihan kawan-kawan nanti kalau panjang sangat. Tapi kita uh, setakat nih ah, uh, separuh daripada video ini kita dah dapat ilmu yang sangat-sangat banyak sekali berkenaan bahasa Terengganu lah, Sabah lah, Johor lah, Perak lah kan. dan di situ memang beza-beza guys tapi ada juga yang mirip dengan uh, bahasa-bahasa uh, Indonesia macam uh, tadi itu yang suka menangis ya kan itu namanya cengeng gitu dan di Jawa juga istilahnya seperti itu guys so terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai dan buat teman-teman semua pertanyaan saya tadi tolong dijawab saya nggak ngerti itu maksudnya apa gitu atau bahasa bahasa kuyup atau gimana gitu kan kalau istilahnya bahasa kuyup maka sama kayak di Indonesia Syam. Istilahnya kalau setahu saya basah kuyup. Nah, kuyup itu juga istilahnya kalau kita basah banget kena hujan seperti itu atau kena air lah seperti itu. So, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.